片付けねそれをみんなで手分けして頑張ってくださいありがとう 招待で食べたい具材をトッピングして味が薄かったら言ってね美味しい美味しいですか氷がらだとかなり時間かかる の片付けとかテーブルの片付けとかしていく。今回はここまで